La composición paritaria de la Convención Constitucional en Chile es algo muy nuevo en el, eh, el derecho comparado, es decir, por lo que yo sé, no existen experiencias parecidas. A veces eh, hubo cuotas de mujeres, eh, escaños reservados, pero en Chile se escogió un sistema donde existe, se asegura una verdadera paridad dentro de la Convención Constituyente. Así, yo pienso que por primera vez eh, vamos a vivir esta experiencia de una constitución eh, cuya escritura eh, de las mujeres como protagonistas, algo que nunca se ha dado. Así, las mujeres seguro van a jugar un papel muy importante porque van a representar la mitad de, eh, los eh, constituyentes, tendremos que hablar de los constituyentes y las constituyentes de verdad en Chile. Y ellas se representan van a representar eh, no solamente las mujeres, es decir, ellas eh, son elegidas eh, en sus eh, circunscripciones, la mayoría de ellas pertenecen a partidos políticos, a pesar de que también hay candidaturas independientes. Algunas de ellas representan también los pueblos indígenas, Sí, eh, es una representación múltiple y las mujeres eh, elegidas tienen que dar voz, dar representación a múltiples instancias. Entre ellas, claro, también eh, está el género esto es lo más nuevo y seguro que entre las demás eh, eh, instancias eh, de la sociedad pluralista, las mujeres tienen que representar también las instancias de género y contribuir a una constitución con perspectiva de género. Pero ¿Qué en realidad significa esto? Yo pienso que es algo que podemos solamente verlo en la actuación de las constituyentes, porque como no tenemos modelos comparados, sí, podemos decir que normalmente las mujeres constituyentes, hay libros, hay estudios, sobre ellas eh, representan las instancias de la igualdad de género eh, en los procesos constituyentes. Pero imagino que una presencia tan importante de mujeres como la de Chile va a tener consecuencias no solamente sobre la igualdad de género y temas que están estrechamente relacionados con los derechos de las mujeres, eh, es decir, que como es un número tan importante, seguro, su presencia va a tener una, va a tener una influencia también en las demás eh, partes de la, de la Constitución, no solamente, por ejemplo, en la parte dogmática, pero también en la parte orgánica o institucional. Pero es algo verdaderamente nuevo porque también a nivel teórico, esto no es mi, mi, mm, eh, especialidad, porque claro, yo... Eh, como constitucionalista estoy más eh, en el derecho positivo, el derecho constitucional, pero hay un gran debate eh, entre las expertas de cuestiones de género sobre cuál puede ser en cualquier lugar no solamente dentro de asambleas eh, electivas, constituyentes, legislativas, pero también, por ejemplo, en los tribunales. ¿Cuál es el aporte de las mujeres? ¿Existe una especificidad a pesar de cuál es el origen de esta especificidad? Y allí, claro, hay el gran debate, es cultural, es biológica, es histórica, pero a pesar del origen, también existe un debate sobre hay algo especial en, en el que las mujeres pueden contribuir, pero esta es solamente una cuestión que eh, solamente podemos ver lo que pasa en la realidad dentro de esa asamblea constituyente. Por eso es tan importante también mm, para nosotros, por ejemplo, constitucionalistas en Europa, mirar lo que pasará en Chile. Si esto es un verdadero desafío, eh, para, para la convención constituyente en Chile porque, como ya lo he dicho, no hay experiencias comparadas, es algo nuevo no se puede mirar lo que ha pasado en otros países porque nunca hubo eh, un eh, nivel de representación de mujeres verdaderamente paritario como lo que asegura el sistema de elección en Chile. Pero lo que me parece importante a mí es eh, el reglamento. Es decir, ese reglamento de la Convención Constituyente que pienso, si tomamos en cuenta este tema, eh, puede tener una influencia ah, bajo dos perspectivas. Primero, como seguramente las comisiones, eh, sobre todo las comisiones temáticas, van a jugar un papel muy importante, porque como si el punto de partida es la hoja en blanco, no hay proyectos que se introducen, pero sino es la eh, convención misma que tiene que producir un proyecto. Y cómo se escribe un proyecto de constitución, claro, se empieza con comisiones, esto sí tenemos experiencias en muchos países, se empieza con comisiones temáticas. Así, la composición de las comisiones eh, Claro, tiene que ser paritaria, al igual que la Convención Constituyente. Eso es el primer elemento, y no solamente las comisiones temáticas, sino también la mesa y eh, los comités o comisiones especiales. Siempre en los procesos constituyentes un papel importante lo desarrollan comités especiales como el comité de redacción eh, o, hay otros nombres que se pueden utilizar, pero comités que tienen que revisar eh, el texto y trabajar con las comisiones temáticas y con el pleno al mismo tiempo, como en un diálogo continuo. Así también estos comités especiales tienen que tener una integración mm, paritaria. Así, esto es el primer elemento. El segundo elemento que el reglamento podría desarrollar, pero aquí también estamos hablando de algo sobre el que no tenemos experiencias en realidad, sería intentar eh, dentro de un comité como el comité de redacción eh, o otros comités eh, que trabajen de manera ah, transversal eh, en todas las materias, intentar eh, evaluar, por ejemplo, los proyectos que salgan de las comisiones temáticas bajo una perspectiva de género y eh, um, adoptar em, eh, unos avisos, unos informes que evalúen, por ejemplo, los artículos que salen de una comisión temática bajo una perspectiva de género, y que eh, cuando se transmite al pleno el producto, por ejemplo, de la comisión temática sobre, no sé cuáles serán las comisiones temáticas que se van a establecer, pero podemos decir, por ejemplo, la comisión temática eh, sobre órganos de garantías eh, mirando a experiencias comparadas, en esta comisión temática, eh, por, ejemplo, saldrán algunas propuestas de artículos sobre el tema que claro, después se pasan al pleno para que se adopten, se voten o se enmienden eh, como es necesario. Y antes podría ah, preguntarse, por ejemplo, un aviso a un comité, eh, como un comité eh, especial, eh, un aviso sobre la perspectiva de género. Por ejemplo, para incorporar también dentro de otras partes de la constitución, más allá de los artículos tradicionales sobre la igualdad de género, también esta perspectiva. Y, pero a mí me parece que un elemento importante, el momento en el que eh, se verdaderamente también este tema eh, se decide, o por lo menos se establecen las bases, eh, es el reglamento de la convención. Pero claro, para escribir estas normas dentro del reglamento es necesario un consenso eh, amplio entre los partidos políticos sobre esta perspectiva, que no sé si existe, parece que sí, porque se decidió este sistema tan único, tan extraordinario de elección de una convención paritaria Así, ah, quizá que exista también un consenso para incorporar dentro del reglamento normas che puedan apoyar la perspectiva de género. Io penso che lo más importante visto desde, desde Europa è mm, che que los constituyentes y las constituyentes eh, en Chile consideren eh, la importancia de su experiencia sobre este tema, no solamente para, para Chile, claro, es una convención constituyente que tiene una importancia eh, fundamental en Chile porque a través de la nueva constitución se está buscando un nuevo pacto social y esto es lo más importante. pero imagino que eh, no sé si todos tienen uh, conciencia de lo importante que es uh, para uh, otros países, eh, porque si Chile logra verdaderamente incorporar una perspectiva de género eh, que es tan nueva en una constitución democrática de un Estado Eh, que es un Estado democrático y eh, muy desarrollado con su tradición constitucional como es Chile. Eh, esto será verdaderamente algo importante también para el futuro de, otros países, imagino también en Europa, donde en realidad en muchos países, yo hablo oh, desde Italia, ah, que seguro no es un uno de los países eh, mm, más paritarios. Eh, es un país eh, donde existe una diferencia y una desigualdad enorme, como lo, lo muestran los indicadores. Y así poder tener este ejemplo es importante también para nosotras, por ejemplo, como constitucionalistas italianas. Así, yo oh, verdaderamente auspico que eh, los constituyentes chilenos y las constituyentes chilenas tengan esta conciencia de lo importante que es para eh, la igualdad de género en todo el mundo su experiencia.